dwa lata temu nie miałam do czynienia z żadnym sportem, wręcz unikałam go. Dzięki trenerowi, a także zajęciom w, terenie, w lasach morenowych oliwy, na plaży, w lesie brzeźnieńskim i na przymorzu, polubiłam, yy, polubiłam chodzenie z kilkami i wręcz